bis ich zu mir fahre. Heb links! Wow! wow. Fahr, fahr, fahr! Wow, wow, wow, wow! Weiter geht's! Geradeaus, einfach geradeaus!